तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बढ़िया होंगे तो आज मैं बताने वाला हूँ गुया पे लाइव कैसे करें तो दोस्तों गुया पे लाइव कैसे करें सब डिटेल में बताने वाला हूँ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप Free Fire PUBG Call of Duty आप जिस किसी भी गेम खेलते सब खेल लाइव कर आई मीन लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उससे भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ लाइव स्ट्रीम कैसे करें तो सबसे पहले आपको कोई ऐप डाउनलोड कर लेना होगा तो डाउनलोड कैसे करें फिर सिंपल से प्ले स्टोर जाना प्ले स्टोर जाके प्ले स्टोर जाके भूया ऐप सर्च करना तो ऐसे भूया सर्च करने के बाद यहाँ इंस्टॉल दिखाएगा अनइंस्टॉल नहीं इंस्टॉल दिखाएगा इंस्टॉल करने के बाद जैसे इंटरफेस दिखाएगा आप ओपन कर लेना ओपन करने के बाद सिंपल से हम भूया पे चले जाएंगे इधर थोड़ा सा स्किप कर देंगे तो दोस्तों स्किप करने के बाद आपको यार क्या करना होगा आपको यह देख रहे हैं आपका ये जो इन एंड विन रिवॉर्ड दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में नीचे कॉर्नर में तो उस पर क्लिक करो क्लिक करने के बाद आपको यह लॉगिन नाउ दिखा रहा है तो इसको लॉगिन करना होगा तो उसको लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर दिखा रहा है फेसबुक से लॉगिन और गूगल साइन से login I mean sign with Google से लॉगिन आपका जो भी आईडी है फेसबुक है गूगल है या अदर्स भी है तो आपको मतलब आपका मन मर्जी आप जिससे भी चाहे उससे भी साइन इन कर सकते हो तो दोस्तों आप फेसबुक में करने के आप फेसबुक से करोगे तो आपका जो लाइव स्ट्रीम होगा तो वो फेसबुक का हमारे जितने दोस्त हो वो सब लोग देख पाएंगे और गूगल से करेंगे आपका यूट्यूब चैनल है तो आपका यूट्यूब चैनल का लाइव स्ट्रीम अपने आप हो जाएगा तो साइन विद गूगल करते हैं हम तो दोस्तों ये मेरा आइडिया मैं साइन कर रहा हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा आईडी पहले से ही खुला था तो इसमें आप कैसे लाइव स्ट्रीम करें तो दोस्तों इसके बाद आपको जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है मिडिल में तो दोस्तों आपको वही क्लिक करना होगा तो मैं मिडिल में क्लिक करता हूँ तो चलिए तो जो आपको दिख रहा होगा गोल्ड लाइव लेफ्ट साइड में जो गोल लाइट दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक करना होगा सेम जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस ऐसे दिखाएगा तो दोस्तों आपका पहले फेसबुक से करोगे तो ऊपर फेसबुक का जो फोटो है वही आ जाएगा और नीचे ऐसे ही आएगा और गूगल से करते हो तो ऐसे ही आएगा तो दोस्तों पहले हम यूट्यूब लिंक करते हैं यूट्यूब लिंक करने के लिए पहले क्या करना होगा तो दोस्तों ये देख सकते हो यूट्यूब लिंक अपने आप ही हो जाएगा आप ये तो जैसे तो आपने आप ही हो रहा है यूट्यूब लिंक क्योंकि मैं जीमेल अकाउंट से खोला था तो आपका फेसबुक से खोलेंगे तो ऐसे ही होगा तो मैं सिम्बल से अलाउ कर देता हूँ क्योंकि अलाउ नहीं करेंगे तो आप लोग यूट्यूब में लाइव नहीं कर पाएंगे और यह पे आपको सिंपल सा पब्लिक परमिशन देना होगा तो वैसे ही सेम टू सेम तो देख सकते हैं यहाँ भी same to same allow I mean continue तो यहाँ भी मेरा आ जाएगा भैया पे कंटिन्यू ट्रांसलेट तो उसको सिंपल से ऐसे करने के बाद आपका नेक्स्ट करना होगा नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आपको कैसे दिखाई देगा आपको तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो भी लिखा है आपका टाइटल ऐसा लिखना है मतलब ऐसे तरीके आपका जो भी टाइटल लिखना है लिख लेना और यहाँ फ्री फायर ऐप अपने आप ही आ जाता है मेरा तो आ गया था आपका नहीं आता तो इधर क्लिक करके आप इसको चूज कर लेना और स्ट्रीम टैक्स सो दोस्तों आप जब स्ट्रीम करेंगे क्या कौन से वाले स्ट्रीम करेंगे फनी करेंगे टीम अप करेंगे कैलकुलेट करेंगे कॉस प्ले करेंगे टूर्नामेंट जो भी प्रो प्लेयर नॉन जो भी आप करेंगे मतलब जो भी आप लाइव स्ट्रीम करेंगे उसका टैग यहाँ लगा देने से आपका व्यू बहुत ज़्यादा होगा तो लोग भी देखेंगे और पसंद भी करेंगे दोस्तों और दूसरा जो लाइव स्ट्रीम रेजुलेशन तो इसको क्या करना है इसको आपको कम करने होगा कम करना होगा क्योंकि आपका फ़ोन कम दामी होगा तो इसमें लैग कर सकते तो इसलिए आपका जो रेगुलेशन है रेजुलेशन है तो इसको कम कर देना होगा तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कीबोर्ड तो इसको अलाउ करना होता है तो ये दोनों को अलाउ करना होता है ये और ये क्योंकि ऊपर वाला कीबोर्ड डिस्क्रिप्शन आप जो लाइव करोगे साइड में आपका जो कीबोर्ड होता है कोई कमेंट करेगा तो आप देख सकते हो और नीचे वाला हाईलाइट आप जब वीडियो कर चुके होंगे लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगा तो उसका हाईलाइट अपने आप क्रिएटेड हो जाएगा तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा ज़्यादा से यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपका जो आपका यूट्यूब है तो यूट्यूब का इंफॉर्मेशन दे देना बस तो आप स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों सिंपल से ऐसे ही स्टार्ट कर लेंगे स्टार्ट करने के बाद आपका फ्री फायर में ले जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं फ्री फायर में आ गया हूँ दोस्तों मुझे लाइक नहीं करना तो मैं बैक करने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सब्सक्राइब में और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना पास बेलाइकन को दबा देना और अपना भाई का चैनल है तो सपोर्ट ज़रूर करना तो चलते हैं दोस्तों आज के लिए यही तक अगले